Thank you. हिंदी बोले रे और हाँ, दिल वाला बिंदी लगा के रे यार मलो हिंदी बोले रे हिंदी हाँ, बोले रे बानी हो ही से देखनी हो बानी पगलाई रातों दिन अखियों में निंदियो न ली जब पतली हो अरे दिल वाला बिंदी लगा के रे यार मालो हिंदी बोले रे हो दिल वाला बिंदी लगा के रे यार मालो हिंदी बोले रे ele foi. पहिरे एकरा यही अदा पर तो फिदा हो प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक के मकई के बुजा कुजा कुजा कुजा कुजा कर ठोरी के पूजा खा के मकई के बुजा कर Digital Recording Studio, Moniari Wadza. सटे जावे पे रंग भर चाहिए बा धरैले बा के जबे पे रात बन चैले बा अपन music digital recording studio Moniyari वजा रही हम सफर में तो दूर दशावा मिलल बा जब छोझोनी हम तो बसवा बगल में ससावा मिलल बा जब छोझोनी हम तो बसवा बगल में ससावा मिलल बा से अपन शादी कराई है सारा जब चढ़ोनी हम जब चढ़ोनी जब चढ़ोनी तो बगल में ससवा मिलल जब चढ़ोनी हम तो बसवा बगल में ससवा मिलल के मिल गइल बात अब तो डरा ज्यादा मत के रानू भोज पूरिया के दहेज मिलिया के मिल गइल बात अब तो डरा ज्यादा मत के परदीप दीवाना को होत रहे झूठो के झांस जब चढ़नी हम जब चढ़नी हम जब तो बसवा गल में सासावा मिलल बा जब चढ़नी हम तो बसवा में ससावा मिलल जात रही हम सफर में तो दूर दसावा मिलल बा चपो छोड़नी हो जपो छोड़नी हो जपो छोड़नी हो मत बसवा भगवान में ससावा मिलल बा जपो छोड़नी हो मत बसवा भगवान में ससावा मिलल बा डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना presented by Open Music. मदी है ढोरी में दूर जानी भोगी है सीतमोढ़ी के लोई का तार जीजा लोगी है झके पहा जामे लइका सब गीचे लगी हे धके पहा जामे लइका सब गीचे लगी हे सीतम ओढ़ी जी लगे तार जीजा लगी हे कर दुहू फुलवना सीक रट से दगी हे सीतम ओढ़ी के छो তার जीजा लगी है सीतामढ़ी जिला के तार जीजा लगी है जीजा लगी है कुछ बोल दे तमु छौरी दीदार दाब रवि रंजन जवानी तार जाई के चा राइत सोनू सुनील बुची चुम्मा ठगी है राइटर सोनू सुनील बुची चुम्मा ठगी हे सीतामढ़ी जिला के ताहर जीजा लगी हे कर दुहनु फुलवना सीक रट से तगी हे सीतामढ़ी के लड़का ताहर पूजा लगी है अपन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वजा चोरा में झटते आब रानी महरे दाना में झटते जवानी पनाया जो डाले डाका चोर जवानी पनाया डाले डाका छमा छम बिहार वाला खंगरी पहिर के पनाचे छमा छम बिहार वाला खंगरी पहिर के देखा दल कहता दुनुए कर बम नेपाल वाला खंगरी पहिर के ढोरिए कर पहिर बा नजर जरैले सब पहिर बा ए ढोरिए कर देखी के लाली पागल भइल सह बोलिका पागल भइल सह बोलिका लगे तू आब हम के चिखा द तू तईका हम के चिखा द तू तईका उठ के तहारा देखी के लाली पागल भइल सब लइका पागल भइल सब लइका लगे तू आब हम के चिखा दो तू तइका के चिखा दो तू तइका कोइले बारो कोइले बारो मोहल गरम बिहार वाला खंगरी के छोड़ी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल वाला खंगरी पकड़ के छोड़ी डीजे पर नाचे छमा छम बंगाल वाला खंगरी पकड़ के रोका जहनी छुए तोहनी चिकन दुहनु गहल हो चिकन दुहनु गहल हो राइटर सोहनु देखी जवानी बेहाल हो भइल बेहाल তহনি ছুয়ে তা তহনি চিকন দুহুনু গাহাল চিকন দুহুনু গাহাল সোনু বিকাহাস দেখি যা বাহানি ভইল বাটে বেহাল ভইল বাটে বেহাল দেব সুনীলকে দেব সুনীলকে দে তো বারো গম বিহার पंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम नेपाल वाला भंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम बंगाल वाला भंगोरी पहिर के ढोरी ए कर पहिर बा नजर जरैले सब पहिर बा ए ढोरी ए कर पहिर बा नजर जरैले गइल बा दुनु छुअल दुनु छुअल चाहिले कौन हम बंगाल वाला घंगरी बह के छौरी डीजे पनाच छमा छम बिहार वाला घंगरी बह के छौरी डीजे पनाच छमा छम नेपाल वाला घंगरी बह के डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौरा असहिया से सखी पूछब रकम दे भरे के सुतब अपना रजऊ से सखी पूछब रकम दे भरे के सुतब अपना सहिया से सखी पूछब रकम दे भरे के सुतब के सोनिया सखी गोइल बाबा हराबा ओहिए से मोहन नहीं के लाह गोता खराबा जहिया से सोनिया सखी गोइल बाबा बुझता पानी जवानी सखियों कराती अपन सहिया से सखी पूछब रात देवरे गेले सुतब अपन रजऊ से सखी पूछब रात देवरे सुतब अपन सहिया से सखी पूछब रात देवरे सुतब दैया बारनी रोदैया रंजी रंजीत फोन करे न सोई पूछब रात में देबो रे के सूतब अपना रजऊ से सखी पूछब रात में देबो रे के सूतब अपना सहिया से सखी पूछब रात में देबो रे के सूतब निंदुआ पेले न पड़ेला सखी रे मन बहरी करेला छतिया हंस सकिया सतिया हद तकिया तब के सखी भोरवाले हम पूछब अपना सहिया से सखी पूछब रात में दे भरे दिले के सूतब अपना रजऊ से सखी पूछब रात दे भरे दिले के सूतब अपना सहिया से सखी पूछब रात दे भरे दिले presented by Open Music. peor al re. जाने उ कैसन रहे चोली के फरले बारे कचरी के उगो डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा चलल कराए बबुनी के हो चलल कर बबुनी ओढ़निया के हो चल तू के हो बदल विचार के हो चलल कर बबुनी ओढ़निया के हो चलल कर बबुनी लगे हो चलल कर बबुनी कोहनिया संहार के हो चलल कर बबुनी कोहनिया संहार के हो विचार हो कृष्णा दिली पतो है देत बा विचार हो ऐसे जदि चमबू तके हो जाई मुँह हमार चलल कर ये बबुनी ओ हनिया संहार के हो चलल कर ये बबुनी ओ हनिया संहार के हो पसंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो खरझकिया ने जाई बनत नइखे जाता पंडीजी हमारा पतारा जेने जाई नइखे जाता हर जय हन दय लग बनेला हो मिजाज रुज लग लग हो मिजाज बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज तोरा घूरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज बनी महाराज चढ़ली जवानी बकर तो कहाई अरे अच्छा। पर बैठल सोनी महाराज आ चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज आ चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज के बोलाई रे बधाई रे बधाई आज के हाँ, बेला हईरीगा के लइका चुमा धोरी पले बेला चुमा धोरी जो बना से डूबा हटा गिरे नदी हा जो बना से डूबा हटा गोली बंदूक इहा चले लगा हटा गिरे नदी हा जो बना से डूबा हटा ओ रहा उठा के कहरे गेला गहर नजरी में सहरम देके साजा लेली मजा पैसा दे देबेला सीतामढ़ी के लड़का चुमा धोड़ी पले बेला गा के लड़का चुमा धोड़ी पले बेला चुमा धोड़ी पले बेला राजा रोहित राजा भली ही बाजा तो में देह देहला चोली से पानी टप टप चुहला ऐलू पाला कबो हाला करे न देवेला सीतामढ़ी के लड़का ढोरी पल बेला हरी गा के लइका चुमा ढोरी पल बेला देखे में बहारू गोरी गा नंबर वन लागे जवानी तोहर आई तुम बम ऐसन मोर देला दरद अबा न मिलेला सीतामढ़ी के लइका चुमा ढोरी पले बेला हैरी गा के लइका चुमा ढोरी पले बेला